Salam, əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə fransız salatının hazırlanması qaydasını bölüşəcəyəm. Doyğun döş ətini götürürəm mən, amma fransız salatında kalbasadan istifadə olunur. Mən kalbasa e, veçina istifadə etmədiyim üçün doyğun döş ətini qaynadıb, duzlayıb istiyotlamışam. Daha sonra bir e, turş almanı sürtkəcdən keçirtmişəm. 3 yumurta qaynadılmış bir kökü sürtkəcdən keçirmişəm və 150 qram pendiri, bərk pendiri süzgəcdən keçirtmişəm. Əvvəlcədən hazır etmişəm ki, e, hazırlanmasına vaxt getməsin. Daha sonra bir baş soğan götürürəm. Bunun hazırlanması qaydası xüsusilə çəkib sizə göstərirəm. Nazik formada doğrayıram. Soğanı doğradıqdan sonra üzərinə 2-də 1 çay qaşığı duz, 1 xörək qaşığı şəkər tozu, 1 xörək qaşığı alma sirkəsi, 1 stəkan qaynanmış su əlavə edirik. Soğanı marinadlaşdırırıq. Su soyuduqdan sonra soğanları bir qədər sıxırıq. Sonra isə suyunu boşaldacağıq. Birinci qatı soğan əlavə edirik, sonra toyuğun döş ətindən Sonra turş almadan istifadə edirik. Yumurta, pendir. Pendir duzludur. Ona görə duzdan istifadə etmirəm. Soğanı da marinada qoyanda duzdan istifadə etdik. Ona görə əlavə duz tökməyə ehtiyac yoxdur. Birinci qatımız bitdi. Sonra yenidən təkrarən soğan əlavə edirik. Toyuğun döşəti, kök, alma, yumurta. Əvvəldən də qeyd elədiyim kimi, fransız salatında pecinadan istifadə olunur, lakin mən ondan yemədiyim üçün toyuğun döş ətindən istifadə elədim. Ən sonda yenidən pendiri əlavə edirik. Əziz izləyicilərimiz, artıq salatımız hazırdır. Salatımızı soyuducuda 1-2 saat saxladırıq ki, tamı tutsun, yəni dadlı olsun. Siz də hazırlayıb afiyətlə yeyin olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.